Kim był mój tata? Mógłbym jeszcze powiedzieć, że był złotą rączką. W naszym takim słownictwie dla wszystkich wiadomo, co to znaczy. Potrafił e, zrobić e, wszystko. Uczył się zawodu ślusara maszynowego. E, następnie zrobił pozwolenie obsługi Następnie był jednym z nielicznych, który uzyskał y, prawo prowadzenia pojazdów mechanicznych. Następnie miał pozwolenie prowadzenia dorożek konnych. Następnie był budowlańcem. Wybudował dwa domy własnoręcznie. W tym sensie własnoręcznie, że rzeczywiście i projekt, i budowa była y, jego siłami. Potrzebny był tylko ktoś, kto podbijał y, pieczątki. Dlatego dzisiaj, chcąc mówić o moim y, tacie, to ciągle chciałbym jednak podkreślać to, że był prostym człowiekiem. Tak wyglądał w latach młodości. W wieku 21 lat, jak Państwo widzicie na tym świadectwie, zdobył uprawnienia yy, obsługi kotłów ciśnieniowych, bo pracował w Czebili, obsługując taki yy, kocioł. Następnie zrobił uprawnienia Y, kierowcy i to jest prawo pozwolenie na prowadzenie y, samochodów. Dostąpił, myślę, że y, dla takiego prostego człowieka dużego zaszczytu, bo zaraz po, w tym samym roku, 8 maja, uzyskał prawo prowadzenia pojazdów mechanicznych i w tym samym roku został zatrudniony u starosty powiatu krakowskiego jako kierowca osobisty. No i pracował tam niedługo. Dlaczego? I tutaj chciałbym coś powiedzieć znowu bardzo takiego osobistego. Yy, tydzień temu yy, u nas w Noichucie w zborze miał kazanie brat Darek Lazar mówił o miłości między oblubieńcem i oblubienicą y, na temat y, pieśni nad pieśniami. Ten tekst jest o tyle y, ważny, że przez długi okres czasu zastanawiałem się, dlaczego mój tata tak postąpił, jak zaraz opowiem. Otóż mój tata podjął decyzję chrztu i ochrzcił się 3 e, stycznia 1935 roku. 3 stycznia. E, ochrzcił się w Białusze. To zdjęcie, które teraz Państwo widzicie, to jest Białucha. Ja to zdjęcie robiłem przedwczoraj. E, nie wiedziałem, bo tak to zrobiłbym w czasie zimy. Ale Zastanawiałem się, bo wiem, że starszy zboru, brat Franciszek Cybura, yy, poszedł yy, z moim tatą i z pastorem. Nie wiem, czy więcej było yy, ze zboru osób, nie wiem o tym, ale poszedł z siekierą. I w tej białusze wycinali otwór w lodzie, bo był widocznie wtedy mróz Dla mnie było wielkim zaskoczeniem i zarazem zastanawiałem się dlaczego. Dlaczego nie mógł poczekać y, miesiąc, dwa czy, czy do wakacji. I to kazanie brata y, Darka mi to uświadomiło, bo oblubienica szuka oblubieńca i mówi tak gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. Ja to dopiero te słowa skojarzyłem właśnie tydzień temu. Musiał być tata chory z miłości do Jezusa, że podjął decyzję chrztu 3 y, stycznia. Był to widocznie dziwny chrzest, i znowu może dla odskoczni tematu, jak ja z kolei chrzciłem się y, w sierpniu w bardzo ładną pogodę w takim y, jeziorku na Śląsku, ale byłem tak przejęty chrztem, że nie myślałem o zmianie bielizny, nie myślałem o niczym. I kiedy po chrzcie wyszliśmy z wody, Wszyscyśmy się rozjeżdżali i ja wsiadłem w tramwaj, nie mając yy, bielizny na zmiany, ubrałem spodnie, a w tramwaju wszyscy się patrzyli i tak pokazywali, no bo ja cały byłem mokry, więc wszyscy myśleli, że, że się posikałem. Ale dziwny chrzest miała również Ola i Paweł. To był chrzest w Wiśle, 7 lipca. Wcześniej była ogromna burza. Woda była niesamowicie zimna. Proszę zobaczyć, że pastorzy i przygotowani do chrztu 49 osób się wtedy chrzciło. Ci wszyscy musieli przesuwać się po linach, a wiem z kolei, że pastorzy malowali się kremem, żeby utrzymać niedługi okres czasu, bo pastorów było kilku, więc ten chrzest dosyć szybko y, trwał. Wróćmy jednak do sprawy pracy u starosty, ponieważ prawo jazdy ojciec uzyskał 1934 roku, 8 maja, 83 stycznia, w związku z tym y, poprosił o wolną sobotę. I z bardzo prestiżowej, dobro, dobrze płatnej y, pracy Wyszły Nici po kilku miesiącach został zwolniony. W związku z tym musiał się czymś innym zająć. Uzyskał pozwolenie obsługi walców. Zaczął pracować w drogówce, walcując drogi. I w pewnym momencie zatrzymywali się, mieli taką budę i ktoś musiał Y, pilnować w nocy, mieć dyżur, żeby y, nie pokradł ktoś elementów drogowych. Więc tam się ci wszyscy pracownicy kolejno zmieniali. No i kiedy y, w pewnym miejscu ten barokowóz zatrzymał się, kierownik budowy poprosił mojego tatę, mówi, słuchaj, Kuba, ja mam dzisiaj dyżur, powinienem tutaj spać, pilnować tego, ale ja mam bardzo jakąś ważną sprawę, bardzo bym Cię prosił, żebyś, ty się, żebyś mnie zastąpił. No i tata się bez niczego zgodził. No i pełnił ten dyżur punktualnie o 12 w nocy. Yy, tata zobaczył, że przez ogrodzenie wychodzi jakaś czarna dama czarnej sukni, w czarnym kapeluszu, podeszła do mojego taty i pyta się, która jest godzina. I w tym momencie, kiedy ona zadała to pytanie, na wieży kościelnej wybiła godzina 12. Y, ta dama postała chwileczkę i później się odwróciła i przez to ogrodzenie weszła y, z powrotem. Tata był z tym bardzo zdenerwowany, ale y, aż nie tak, nie wierzył w duchy, już poznał prawdę, wiedział, że y, nie ma co tutaj mówić o duchach. W związku z tym nie za bardzo się opowiadał z tym, co się tam y, działo. Następny postój wypadł akurat w środku odrodzenia, tata się już zorientował, że to był cmentarz. No i z kolei następny pracownik prosił tatę, żeby, żeby ten też go zastąpił. I tata się znowu zgodził i historia się powtórzyła ponownie z detalami. Wyszła y, na czarno ubrana pani, podeszła do taty i w tym momencie zadała pytanie, która godzina i znowu wybił zegar północ. I tak się trzy razy powtórzyła sytuacja, a po kilku miesiącach się wszystko wyjaśniło. No, szajka, złodziei yy, rozkopywały groby i rabowali yy, osoby <clears throat> zmarłe, ciała strumień wyjmowali i okradali. A mówię o tym, bo bo y, tata się tym nie przejmował. Był zdenerwowany pierwszego dnia, ale następne y, spotkania już były zupełnie inne. Y, po tych sprawach tata musiał uregulować swoją przynależność kościelną. I to jest bardzo ciekawy dokument, wydany Y, w 1935 roku pan Jakub y, Sosin, ja może przeczytam, tutaj mam lepszą y, widoczność, do zatwierdzającej wiadomości wystąpienie pana ze społeczności kościoła rzymskokatolickiego, a zatem, że o wstąpieniu do nowo obranego kościoła należy osobiście zgłosić odnośnemu duszpasterzowi, starosta powiatu krakowskiego Wnęk. Ciekawy dokument. Y, ja nie wiem, czy w tej chwili się takie dokumenty y, wystawia, czy nie. No i na dwa miesiące przed moim urodzeniem. Y, to jest data 17 kwiecień 1937 rok Tata otrzymuje legitymację kolportera zborowego, a pieczątka, bo też to ciekawe, gmina wyznaniowa adwentystów dnia e, siódmego. Tak wyglądała. Jest członkiem społeczności ADS w Krakowie i rozpowszechnia w celach ideowych bez osobistego zysku naszą literaturę. Źródło życia po 35 groszy, Sprawozdania spól misyjnych po 50 groszy. Matko, oto dziecię Twoje też po 50 groszy. Bardzo historyczny e, dokument. To jest dom, który tata wybudował. Zaczął go budować e, w 1939 roku przed e, wojną, przed 1 września. Kończył go w 1939 roku, ale już za okupacji wożąc, y, bo już prawie dom był cały y, zrobiony, tylko dachówka nie była. Y, dawniej był przykryty dachówką, w związku z tym tata jeździł do, gdzieś poza Kraków po tą dachówkę, woził w bardzo niewielkich ilościach, bo nie wolno się było wtedy budować, nie wolno było nic robić, no to był czas już okupacji, ale przemycał tą dachówkę właśnie z cegielni, gdzie wypalano dachówkę. Y, dlatego o tym y, mówię. Jeden mu wykręcił ręce, drugi wyciągnął bagnet, podważył bagnetem zęby, zakręcili pół litra wódki i wsadzili do gardła. Tak wpompowali pół litry wódki ciebie. To jest weszło ze mną dwóch pastorów, pastor Chrysta i Niewolnik mnie zanurzyli, później mnie wyciągnęli. No i... Już nie miałeś wyjścia.